hammaga salom bu texnogol kanali ismim aziz bu telefonimizni obzorni qilganmiz yog'i adashtiryapsiz lekin 13 pro edi a yo'q e. to'g'ri iphone 13 Pro dan farqi unaqa katta emas bu telefonimizdan. hozir shu farqlar to'g'risida gaplashamiz hozir mana komplektidan boshlaymiz e, telefonimizni komplektidan har doimgidek sim karta chiqazish uchun skrepkasi bor i ko'rib turganingizdek bu yog'i lighting bu yog'i type c kabeli chiqdi golovkasi yo'q iPhone 12larda ham 11larda ham chiqmagan buning uchun alohida 20 vattli головка sotib olasizlar головканы ham ochib ko'rsatamiz sizlardan sizlarga ko'rib de bu 20 vattli головкасы. Бу yog'iga mana type cni kiradi bu yog'iga и bu yog'i lighting bu быстрый zaryadga beradi bu 20 vatt yarim soatda 50 foiz to'lyapti bir yarim soatda 100 foiz to'lyapti bundan tashqari yani to'rt xil rangi bor e, qora oq rangi bor pushti rangi bor i e, qizil rangi bor e, bu rangi ham juda ham chiroyli rang ko'rib turganingizdek ko'zga tashlanib turibdi kechqurun ham kunduzi ham ko'zga tashlanadigan rang telefonimizni oldi ekraniga keladigan bo'lsak oldi ekrani keramika yon tomoni E, metal и orqa tomoni shisha и e, bu bitta sim kartali telefon buni ikkita sim kartalisi ham bor bitta sim karta tushadi va e sim ham поддержка qiladi kamerasiga keladigan bo'lsak 12 megapiksel standart 12 megapiksel shirikuglning oldi kamerasi ham selfi kamerasi ham 12 megapiksel oldi kamerasini o'zida videoga 4k 60 ta kadr oladi hurmatli obunachilar iphone 13 telefonimizda 4K 60 FPS bormizi kadrli planni yuribdi ranglarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ochib tashlanyapti bor SSD svetlarni ko'rsatib beryapti hammasini и bunda olayotgan jarayonida shirik qilolmas ekansizlar bir vaqt o'zida hozir shirik ham sizlarga ko'rsatamiz mana hozir 4k 60 fps g'omza eh, svetlar bor svetlarni ko'rsatyapti bo'yalmagan filtr ham tashalmagan I mikrofoni o'zimning ovozim eh, kameraning petlichkasi emas mikrofondan eshitsanglar bo'ladi kadrli plavni. qotishlar yo'q mana hozir iphone 13 telefonimizda 4k 60 ta kadr start test immunizatsiyasi tekshiryapmiz bularda sakrab ketmayapti yaxshi Gracias. iPhone 13 Pro bilan iPhone 13 telefonimizdan asosiy farqi nimadaligi e, old e, ekrani 120 GHz ishlamaydi. Bunda iPhone 13 dagi qo'limdagi telefonda 60 GHz da ishlaydi. Lekin bu 60 GHz ham yomon emas. Juda ham silliq ishlayapti. E, qotmaydi, chunki bunda A15 protsessori o'rnatilgan 6 yadrdan iborat. Asus'ga keladigan bo'lsak, to'rgiga giga e, и qo'limdagi bu ikki yuz ellik 128 e, buni bir yuz yigirma sakkiztalisi bor ikki yuz ellik bor и e, besh yuz o'n ikkitalisi bor buni bir terabaytlisi yo'q faqatgina bir terabaytlisi yana bitta farqi o'n uch proda bir terabaytlisi bor oltmish to'rttalisi yo'q lekin yana bitta farqi buni batareykasi uch ming ikki yuz iphone o'n uch proda uch ming bir yuz yuzga katta lekin unaqa katta разница bermaydi yana bitta farqi 13 proda ko'rganingizda 3 ta kamera bilan jihozlangan bunda 2 ta kamera bilan jihozlangan bunda ham 12 megapiksel bunda ham 12 megapiksel hamma kamerasi 12 megapiksel bitta farqi unda 3 chi e, kamerasida televik bor u ham 12 megapiksel lekin shunga qaramasdan bunda kino effekti ham bor kino effektga ham e, faqatgina 13 proda emas iphone 13 o'zida ham kino effekti bor ko'pchilik o'ylashadi iphone 13 Pro da faqatgina kino effekt bor deb o'ylashadi lekin iphone 13 telefonimizda ham kino effekti bor shu manzillarga murojaat qilsanglar ks brenddan e, Technogol kanalidan nomingizdan keldi desanglar e, skidka qilib berishadi mana shunaqa kerak bo'lsa не bu iphone emas samsung telefonlardan, hozirgi telefonlardan chiqmayapti endi mi telefonlarda bor asosan samsung telefon sotib olsanglar yoki iphone telefonni sotib olsanglar mana shunaqa головка kerak bo'ladigan bo'lsa biz быстрее зарядка kerak bo'ladigan bo'lsa texnogro kanal nomidan borsanglar e, chiroyli narxda berishadi skidkada qilib berishadi telefonimizni kolonkasiga keladigan bo'lsak boya aytib o'tib ketganimdek stereo kolonka dedim hozir o'zinglar eshitib ko'rsanglar bo'ladi e, e, kolonkasi oxiri bo'lib turibdi kolonkasi lekin kolonkasi juda yam sifatli piyodan chiqyapti ko'rayotgan bo'lsanglar juda ham sifatli bunaqa ja baland ham emas past ham emas e, hamma anaqasini ekvalizersini urgunga qo'yib beryapti sifatli juda ham sifatli kommutasi telefonimizdan video keladigan bo'lsa video ham juda ham chiroyli ko'rayotgan bo'lsanglar juda ham video chiroyli Turburchak desa ham bo'ladi buni cho'nchagiga tiqqaninglarda ham и e, qulog'iga tutganinglarda ham juda yam chiroyli turibdi telefonda gaplashayotganinglarda qulog'iga tutsanglar juda yam chiroyli ko'rinyapti tashqari tomondan qaraganda и e, cho'nchagiga tiqqaninglarda cho'nchakdan katta joy ham egallamayapti telefonimiz boya aytib o'tib ketganimdek qo'limdagi ikki yuz ellik oltitalik dedim ikki yuz ellik olti esa to'qqiz yuz o'ttiz dollar turadi bizni yigirma sakkiz esa sakkiz yuz ellik dollar turadi e, besh yuz o'n ikki esa ming dollar turadi bu hozirgi kundagi narx navo agarda shu nomerlarga telefon qilib murojaat qilsanglar texnogo kanalidan nomidan keldim desanglar promokod texnogo desanglar bo'ldi и chiroyli narx qilib berishadi sizlarga и iPhone'imizdan bitta fishkasini aytib ketaman faqatgina o'n uchlarda emas iphone 11 bir va iphone o'n ikkida telefonlarda ham bo'ladi bu narsa misol uchun bu kimdan e, nomer telefon nomer saqlanib qolmoqchi bo'lsanglar yokida yaxshi ko'rgan qizinglarda smslar yozib o'chirib yubormoqchi bo'lsanglar yozdi u kega o'tamiz yana yozamiz narsalar deb keyin shu yozgan narsalarni e, o'chirib olmoqchi bo'lsanglar bosib turib o'chirmaysizlarda telefonni bundan bundan bundan qimirlatsanglar so'raydi ne примитni bossanglar o'chyapti ko'rayotgan bo'lsanglar hammasi o'chib ketdi bu iphone bitta fishkasi yana bir narsani aytaman har bitta obzorimizda har bitta telefonni fishkasini aytib ketamiz faqat bitta dona fishkasini aytib ketamiz o'sha fishkalarni ko'rib o'zinglar o'rganib olsanglar bo'ladi kanalimizni kuzatib boringlar har doim iphone 13 telefonimizni obzorini ko'ringlar и birinchi bo'lib qo'ygan iphone 13 pro telefonimizni ko'rsanglar ikkalasini raznitsasini bilib olasizlar lekin raznitsasi unaqa katta emas lekin ko'rish maslahat beraman qilayotgan kontentimiz qilayotgan obzorlarimizni yoqayotgan bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'ling layk like bosing kommentariy yozib qoldiring